Hi guys! Welcome back to my channel, Nals Vlog. Uh, pakikita ko sa inyo ngayon dahil spring, hindi lang, pag-spring, hindi lang sakura ang makikita nyo. So, dito ako kasi sa probinsya, kaya uh, nasa bundok ako ng tralalas. Kaya ipakita ko sa inyo kung ano yung aking makita. This time, kukuha tayo ng uh, bamboo shoot at pakikita ko sa inyo kung paano ako kumuha ng bamboo shoots at, ipakikita ko sa inyo ang aking surroundings kung nasaan ako ngayon at ang aking um, pagkuha ng uh, ah, huki pero i-search ko pa siya sa Google para may translate ko sa inyo kung ano yung wiki na sinasabi. Mak makakain lang yon pag um, during spring. At dahil spring, nauna na rin hong uh, nangunguha ang mga dorobo. Dorobo no hoga, saki. Jimoto yori, jimoto, mm, dorobo no hoga, saki. Takinoko gari o yarimasu. Ja, switch on! Moshi moshi! 張り込みです。 takinoko. Yan. Marami pa. Wait naman tayo. Ay, bago mo ka pala makalimutan, shout out sa Dubai kay Kakay, sa aking batchmate or friends at sa mga batang QC, sa batang 11 dahil dati rin po ako batang 11 kaya ganito ini-enjoy ko yung aking ambience dahil maraming maraming ano, maraming ma, malapit ako sa nature. Maraming makukuha, maraming green. O tingnan niyo, narinig yung aking background. Kumakanta yung ano, yung birdie birdie. O, tapos ayan, habang nakaupo-apo ako, papahinga ako, nakapoy ako. Kapoy ko ba manguha ng ano, ng kawayan. At meron akong ano, alagayan itong aking basket. Pakikita ko sa inyo ang aking basket. Yan. This is my basket. Mandami yan, no? Oh. Magsasawa akong kukuha. Ayan, no? Oh, sa tabi ko yan, nakikita nyo. Yan ang mas masarap kunin. Kasi hindi na masarap kunin itong mga nakalabas, eh. Mas masarap yung ganyan, no? Oh, yung mga nakatago pa. Mahirap nga lang idigyan. yan. Yan natin. Maganda yung pesto, kaya Desi. nakikita nyo siya. タケノコたくさん取れました Langkah lang kahirap-hirap panon dalik dali kenyang. Kita nyo yung, yung, yung tatlok na yan. Yung shape na yan. Ganyan lang. Hmm. Laki oh. 我讲，我不要你那样。 Sa labas ko na binabalatan. Para kasi mabasura eh. lahat. Oh, pasok ko sa bahay. Yan.